खबरदार लाला जल्दी बताओ सोना का है वो महाराज तुम्हारा दिल करे सो जाओ हमसे क्या पूछती है यार बताता है या मारू गोली वो पागल का बच्चा हमारे जाली में मच्छर नहीं आता तुम्हारा गोली कैसे आएगा